Digitalisaatio on semmoinen asia, mistä valtavasti kohkataan koko ajan. Ja, ja se on niin monimutkainen ja monimuotoinen asia, että sitä on vaikea hahmottaa kokonaisuudessaan ja, ja helposti jää vaan niin mieleen yksi asia tai tulee ajateltua vain yhdestä näkökulmasta. No, tässä on yritetty hahmottaa sellaista kokonaiskuvaa siitä, että mitä se oikeasti käytännössä organisaatioiden näkökulmasta tarkoittaa. Ja ensimmäinen asia on se, että, että kun digitalisoidutaan ja, ja teknologia kehittyy, niin, niin tulee jatkuvasti uusia mahdollisuuksia sen teknologian myötä. No, tämä tietysti vaikuttaa siihen, että meillä on jatkuvasti tilanne, jossa asiakkaiden odotusarvo kasvaa. Eli kun tulee uusia mahdollisuuksia, niin asiakkaat tietysti haluaa uusia asioita ja, ja kaipaa, että asiat toimisivat paremmin ja nopeammin ja helpommin. Ja ongelma ehkä siinä digitalisaatiossa on juuri se, että, että organisaatiot ei kovin helposti pysy tässä, tässä perässä tuossa teknologian kehityskaaressa ja sitten asiakkaiden odotusarvon kaaressa ja, ja tämä on se niin kuin organisaatioiden innovaatiokyky, joka, joka sitten tulee perässä. Ja se, se digitaalisen transformaation mahdollisuus on nimenomaan se, että vähitellen saataisiin haltuun tämä alue, missä sekä on uusia teknologiamahdollisuuksia, mahdollisuuksia asiakasarvon kasvamista ja myös organisaatioinnovaatiokyvyn innovaatiokyvyn paranemista. Eli jos nämä toimii yhdessä, niin silloin ollaan menossa hyvään suuntaan.